Música Pozdravljeni prijatelji, kako ste kaj? Matjaž Slanc tukaj spet se javljam in v tem kratkem posnetku, par minut bi vam rad predstavil, kaj bom naredil v prihodnosti. Posnemal bom nekaj video posnetkov v temi spletne optimizacije. Se pravi, mi bi radi napisali nek blog oziroma nek YouTube in bi ga radi optimizirali na ta način, da bi se prikazal na prvi strani Google. Da zakaj to hočemo? Zato, ker na prvi strani Google bomo dobili ogromno zastojnih prometa. Ali na naš blog, ali na naš recimo Facebook, ali na YouTube kanal, pač karkoli bomo na spletu objavljali. In jaz bom zdaj v naslednjih videih razčlenil po vrsti vnučno, kaj je vse potrebno. Najprej prvi del, drugi del, tretji del in tako naprej. Tako da spremljajte me, ogromno se boste naučili, ne bo vam žal. Tako da se vidimo v prihodnjem videoposnetku.